Jasenik, jakaś ulica koło dworca, willa numer 9, pod numerem 9 i proszę zobaczyć jak wygląda a tam troszeczkę inne budyneczki, które mijałem wcześniej z tyłu mam chyba jakiś szpital, czy coś w tym stylu.